Witajcie w Sil Ceramikę. Jesteśmy na targach Czersaje w Bolonii. I dzisiaj w skrócie, w wielkim skrócie chciałem zaprezentować nasze nowe produkty. Jednym z nowych produktów jest statuario i calacatta. Są to płyty wielkoformatowe, dostępne w wymiarze metr na 3 metry oraz metr na metr o grubości 5,5 mm. A skoro już jesteśmy tutaj w tej sali, e, przypomnę kolekcje, które są dostępne już od jakiegoś czasu, czyli tak jak za mną kolekcja Wood Strips, e, kolekcja, która jest dostępna w pięciu kolorach, imitująca industrialne drewno, tak jak widać za mną e, kolor czarny. Mamy też kolor biały i tak jak widzimy tutaj z drugiej strony dwa kolejne kolory, czyli odcień szarego, jak i w kolorze brązowym. E, Breccia to kolejna propozycja, która już jest od e, roku na rynku. Jest to kolekcja, która imituje w Polsce tak powiedzmy bardzo popularne lastryko. E, natomiast to, co można powiedzieć, że przez ten rok mm, zaobserwowałem, że bardzo podoba się właśnie efekt tego industrialnego drewna. E, architektom w Polsce oraz podczas tych targów wielką uwagę właśnie przykuły nasze wielkoformatowe płyty gresowe, e, w Polsce nazywane spiekami kwarcowymi z kolekcji Imarmi, czyli Kalakatta i Statuario. Z kolejnych nowości, jakie zobaczymy, mamy też oczywiście kolekcję Biston, która oprócz tego, że jest dostępna w wersji standardowej płytki 60x60 oraz 30x60 wersji rektyfikowanej, plus dekoracje mozaiki, mozaiki jak widzicie o grubości 5,5 mm, gdyż produkt ten oprócz tego, że jest dostępny w formie płyty w formie płytki normalnej o grubości 10 e, mm jest też dostępny w formacie metr na 3 metry, metr na metr, 50 na 150 cm o grubości 5,5 mm. Czyli tak jak mamy tutaj całą kolekcję Biston i jeden z kolorów Biston właśnie tutaj na ścianie. Czyli tak jak mówiłem, kolekcja jest dostępna. Aha, przepraszam. Jeszcze nowym formatem, nowym wymiarem jest 50 na 100, który został wprowadzony w tym roku. Poprzednich, e, na poprzednich targach Czersaje były stąd dostępne tylko trzy formaty, metr na 3, metr na metr i 50 na 150 cm. Natomiast mm, firma w tym roku jak gdyby wzbogaca też e, swoją kolekcję o rozmiar 50 na 100 centymetrów. Kolejną kolekcją, jaką prezentuje SIG Ceramikę na targach w Bolonii jest kolekcja Detroit. Detroit jest imitacją cementu, dostępny w formacie 80 na 80 o brzegach rektyfikowanych. I będzie to kolekcja dostępna w trzech kolorach, czyli taką mamy tutaj jeden kolor, drugi kolor i trzeci kolor. Z czego od naszych targów, e, dzisiaj jest trzeci dzień targów, czego najbardziej kolorem, który najbardziej się podoba jest kolor Concrete. Kolejne kolory, czyli chalk i klej. Czyli tak jak widzimy format 80 na 80, 10 mm grubości i trzy kolory. i metali. I metali jest już kolekcją znaną, ponieważ kolekcja metali trafiła do katalogu Sila między jedną a e, jednymi a drugimi targami. E, tutaj mamy już ją w końcu zaprezentowaną w całej swojej okazałości, czyli mamy płyty o wymiarze metr na 3 metry, e, metr na metr, 50 na 150 i 50 na 100 cm oraz kolekcja i metali jest też dostępna w formacie płytki tradycyjnej, czyli o wymiarze 80x80, rektyfikowanej i grubości 10 mm. Tutaj jak widzicie jest też pokazana obudowana e, donica kwiatami właśnie przy wykorzystaniu e, i metali o grubości 5,5 mm. Zobaczcie jak ładnie można to e, wykończyć. Płyta ścięta na 45 stopni. Nasze produkty o grubości 5,5 mm można stosować też w miejscach użyteczności publicznej. Więc e, są to produkty, mimo swojej, że są, mają zaledwie 5,5 mm, są bardzo wytrzymałe. Gordes jest kolejną kolekcją, jest to płytka tradycyjna, natomiast jest dostępna w wielu formatach 60 na 60, 15 na 60, 20 na 20 i 15 na 15 o grubości 10 mm. Plus do tego dekoracje. Kolejną nową kolekcją prezentowaną podczas tegorocznych targów Chelsea jest kolekcja The wood Kolekcja The wood to taka idea wieloformatowego drewna dostępnego w wymiarach 20 na 120, 30 na 120, 10 na 52 o grubości 10 mm. I startujemy od kolorów typu natural, czyli imitacji drewna naturalnego. Tak widzicie, powierzchnia jest lekko rustykalna, aby odzwierciedlić jak najbardziej efekt drewna tym projekcie D-Wood mamy też dodatkowo tego typu wzory. marce która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o rynek polski, zwłaszcza kolor czarny w wersji Lapato. Są to wszystko produkty rektyfikowane, wykonane w gresie. E, wytrzymałość powierzchni PEI 5, czyli najwyższy stopień odporności powierzchni na ścieralność. W ogóle wszystkie gresy, włącznie z płytami wielkoformatowymi, tak zwanymi spiekami kwarcowymi, posiadają najwyższy stopień odporności na ścieralność PEI 5. Oznacza to, że można te produkty montować e, w sklepach, bankach, e, w marketach, czyli powiedzmy sobie w tych sklepach marketowych jak najbardziej. Nie ma e, problemu, jeżeli chodzi o wytrzymałość powierzchni. Nature to kolejna propozycja, która jest w katalogu już od jakiegoś czasu. Jest to produkt, który jest troszeczkę bardziej, e, powiedzmy sobie, drewnem rustykalnym, więc odbiega znacznie swoimi, swoimi barwami, jak i, że tak powiem, defektami drewna, którego Out nie ma, a natur ma. Natur natomiast nie jest dostępny w wersji lapatu, jest dostępny w wersji tylko naturalnej e, w dwóch e, wymiarach 20 na 120 i 30 na 120 Shabby Style. Shabby Style, czyli efekt takiego drewna vintage, bardzo zużytego. Dostępny jest w dwóch wykończeniach powierzchni, czyli powierzchnia naturalna, gładka, jak i powierzchnia antypoślizgowa R11. Teraz możecie zobaczyć, że praktycznie kolorystyką się nie różni, to oczywiście jest innych, to są inne kolory. Natomiast jest to płytka, która ma powierzchnię antypoślizgową. I produkt ten jest dostępny w formacie 16,5 e, na 100 e, o grubości 10 mm 20 na 160 czyli tak jak tutaj mamy przepraszam ten i z boku 26,5 na 160 Kolekcja City Life jest płytką, e, jest gresem barwionym w masie o grubości 10 mm i dostępna w wymiarach 75 na 75, czyli tak jak tutaj mamy, 37,5 na 75 i 18,5 na 75.